escoltado por pastores, una burra y una vaca. Jesús en sus resplandores. Cuatro estrellas de colores, montañas de caramelos muchos besos desde el cielo y una dulce canción de Navidad. Tres ramas bellas de acero claveles de Andalucía, margaritas de Argentina y una dulce canción. Navidad y una dulce canción de Navidad. Allí estaba en un pesebre, escoltado por pastores, una burra y una vaca. Jesús sus resplandores. Aparecieron tres reyes, eran magos, nos dijeron, con incienso, oro y mirra, al niño Dios fugaz y una canción de Navidad y una canción de Navidad. Allí estaba en un pesebre, escoltado por pastores y una vaca. Jesús, Jesús resplandores.